Уажалтов пнорм салдырый бадам, юмады жыны гаумах. Шау жынты бах аугал адам, фидар уршак кажах, миха глек аг гурзыштоны хор хоржын Украина аг ирон, ак фендин ронг. Найсылак зинада юдар фаун, равза махшар жын хашты, юсына бауаца инер хауан, юмата вар жон башты, Ишті курхауы, ақшы жгоны маштай нехшыны бай жынып шымыр туарштай, шымырт уарштай райшынша Фалай рон лаппу баш күхт күжағынс. Ишина каршқаштай уас. Жардама хисан сыдар рухшнык кашы. Уалзы гон хуры тынау.